dapatkan sekarang mainan Happy Meal anda. Kerana jika anda lambat, anda tidak dapat. Bye-bye. Hai guys, Assalamualaikum. Okey, kembali kita lagi dengan Happy Meal MACD. Aku dah <laughs> bosan dah sebenarnya nak makan ni tapi sebab nak kumpulkan mainan tu cukup 4 minggu. Okey, kita ada lagi 1 minggu guys. <laughs> dah tak lalu dah nak makan MACD ni Happy Meal. Okay, eh, untuk minggu ni dia ada uh, drive through order microphone dan juga orange juice dispenser. Ada dua. Kali ni aku seorang je budak tu tengah tidur. Huhu. Lagipun dia tak elok lah nak makan benda ni sadu kan. Ha. Macam biasalah. Korang kena tengok aku makan dulu baru aku akan unboxing mainan ni. Okay, jom makan dulu tanpa membuang masa. Marilah kita makan. Bismillah. Hari ni aku ada nugget dan juga chicken burger. Aku dah tak tahu nak makan apa. Ada bubur aku tak suka bubur. Kalau bubur nasi hmm, ah, memang taklah aku nak makan. Dia ada bagi masam manis dan juga sos barbecue. I ambil barbecue lah. Buka dulu siap-siap. So korang tengok je lah aku makan. Mana aku akan makan, makanlah. Chicken burger. Inilah paling aku takkan order kalau pergi ke Medi. Haha makan naga dulu bismillahirrahmanirrahim tadi baca doa kena this is my burger my burger okay ha, nampak burger saya special bismillahirrahmanirrahim hmm guys, marilah kita unboxing. Okay, yang pertama aku akan unboxing yang Ratu order microphone this one. microphone ada logo MACD microphone dia macam ni ada dia punya Stiker dia lah untuk lekatkan okay, Macam ni iTunes So like this Okay macam ni Macam ni Lepas tu belakang Belakang? Belakang macam mana belakang? Ini untuk keraskan je kot, kot. Eh? Eh? Eh? Macam mana ni belakang? Belakang ni tak ada apa Ha ha ha Ini tak apa Hello, hello. Ha, ha. Ada suara mikrofon. Okey, nak order apa? Macam ni ha. Korang cakap dari belakang macam ni ha. Saya nak uh, two pieces ayam goreng made this spicy. Saya nak ala carte, saya nak drumstick and thigh. Tak nak dada, tak nak rib, tak nak kill. Okey, macam tu. Ha. Dengarlah sikit, adalah functionnya. Sedikit. Hoi. Okey. Ini settle satu Orange juice dispenser guys Betul ke ada air dia? Betul tu air Kita yang letak air Alamak kecoh lah Ni dia orange juice dispenser Bau pun macam bau orange Hah menipu Okay Kita buka kat sini Mana nak buka Kan patah pula buka Kan ada Swiss ni Kan ada Swiss Aku tak jumpa Orang tua eh nak main ke Tak ada pun Swiss No Swiss Macam mana buka ni lah ah, ni. Dah buka Ni Put Air di sini Letak air Put water here Okay Lepas tu kita bolehlah dispense dia Macam nak dispense dia Kata air Oh lah, tekan di lambang WD Okay kita ambil air kejap eh Sabar aku sabar je oh, Tapi airnya besar sangat nak letak Nanti tumpah Hmm, tengok dah tumpah. Pun apa-apa dia dah masuk. Aku tak tekan lagi dia dah masuk dalam. Nampak? Tekan je ni. Macam tu lah banyak. Tapi dia dah masuk dulu macam tu. Jadilah pun basuh-basuh. Lepas tu buang air macam mana? Boleh buka ke ni? Tak boleh buka. Buang je lah begitu. keluar tak? Keluar tak? Begitulah guys Ada apa lagi belum? Aku rasa delivery box tu Surprise delivery box dengan Happy meal burger Ada burger dalam tu Maksudnya memang burger korang main ha, Macam tu lah si ada pengepit Rasanya lah Aku tak ingat lah Okay Itu sahaja video aku untuk kali ni apa-apa terima kasih pada yang sudah sudi menonton jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe pada yang belum subscribe lagi tekan sekali butang loceng tu supaya korang dapat notification video-video terbaru pada channel aku pergi dapatkan sekarang guys dapatkan sekarang mainan happy meal anda kerana jika anda lambat anda tidak dapat bye-bye